嫦娥正要去给君父他们两人请安，在进去前就听见门外的仙士们提到周琦已把请帖写好，准备给君父审核，若成就立马派人前去派帖。这事是个好机会。嫦娥走进君父他们的寝殿——芬兰殿，殿堂摆放一张威严的五爪黑龙凤长椅，椅上当然坐着这宫殿的两位主人。君父身穿玄黑外衫，穿着一件紫色玄袍。 艳红的红发全被象征明帝的金云冠给竖起，而他身侧之人正是明后，他的母神忘川河神。他一袭锦红绫罗衣，头戴彰显明后的银白细花凤冠，眉宇间是柔情似水的慈爱。每一次长乐见到两人同场的画面，都有种感慨，天作之合莫过于此。君父额间的天印是一枚如艳阳的红莲，而母神天印则是明和天文。 出于污泥而不染的莲花与生生不息的冥河是多么合衬。长乐来到殿中，双手抱胸，微微弯膝，小乐拜见君父与母神。小乐快起，长乐这才直起身子，睁眼看向两人。小乐，怎么今儿个这么早就过来？平日不是都等杰儿一同前来吗？忘川河神有些喜出望外，长乐恭恭敬敬回道，小乐昨夜睡得不太安稳。 所以便早起来，想到吉哥哥公务繁多，小乐自是不敢打扰他休息，才自个儿先来请安。望春河神听到自家女儿又睡不安稳，心里不禁焦急，先是带哀怨的眼神望向始作俑者，说不定自家女儿不是正是修建工程给影响。想到这，望春河神便不高兴，挣脱自家夫君的怀抱，身体哪里不舒服？有没有让福星去给你诊治一下？ 白明浩哥尴尬轻咳几声，手臂似是不经意把身侧之人再一次揽过来。乐儿，要不君父这就叫福星过来，替你把一次脉。长乐摇头，小乐并无大碍。君父，母神，你们莫要太忧心，这都是小问题，补一觉便好了。忘川河神满脸担心，走下梯级，来到长乐身前，握住他冰凉的柔体。要是长吉那孩子说，母神倒是信。 刻在你身上，却不能掉以轻心。曾经一次的掉以轻心，足够给他教训了。母神晓得你不喜欢看症，要不这样，母神待会吩咐福星替你配点补药，这好不好？长乐心知，要是他不应下来，只怕待会母神要捉他去福星那里了。好，都听母神。这时，忘川和神才展露笑颜，坐于高席的白宁浩哥便转开话题，没想到。 乐儿，你才刚过丰年礼，这么快就要嫁人了，虽是不舍，但为父答应你，你的婚事定会办得好好体体。这帖子派出去，这婚期就不远了。本来还愁着不知如何提起，如今君父为他开头，他就不客气接道，君父，既是女儿的婚事，当然女儿很是看重，不知这帖子能否让女儿送去。 白明浩哥本来打算带周启挑选几个品行端正的人作为使者前去派贴，哪里需要自家女儿动手？他二话不说就回绝，不行，这成何体统？怎说你都是冥界帝姬，这等身份多尊贵，何况这帖子还是关乎你婚姻大事，哪里能儿戏？要是让人知晓，怕是掉份儿。就像我们幽冥求他们娶你，不可不可。 他可不能让人少看冥界，更不能让自己女儿受这点闲言闲语。长乐见君父如此强硬的态度，不禁不甘心，向他们撒起娇。君父，白宁浩哥抬起手打断他，不行就是不行，自己女儿打什么如意算盘，他哪会不知？明明知道自己受不起他的撒娇功，还对他使用，没门！忘川河神握住他的手掌，微微加重力度，小乐。 别胡闹，这山长水远，要是在路上有个万一怎么办？你身子娇弱，这是连母神也不赞同。长乐把头亲在忘川河神的肩膀上，娇声娇气说：“母神，君父都说这是关乎我一生幸福之事，你要女儿怎能还没见过未来夫君一面就嫁过去？小乐自幼事事都听母神与君父，这事就不能迁就一下我？”忘川河神心念一转。 自己的夫君都是自己挑选，而自家女儿却没得选。做娘亲对于这点已经觉得有些对不起长乐，何况她都说到这份儿上，向来长乐乖巧可人，成长以来更是少有违背他们的意思。作为他的亲母，又怎能坚持下去？既是劝不动自家女儿，劝自家夫君，他倒是有点信心。既是如此。 浩哥，你就许他前去吧，毕竟小乐一直被困在幽冥，就趁他成亲前，在路上看看这个大千世界也不是件坏事。况且你我皆知他的目的地便够了。白明浩哥眼色不言，诧异的看向自家老婆，前一刻同为战一线的人去哪儿呢？忘川河神似是察觉他的惊讶，便再道，依我之见。 若派小乐前去给麒麟一族派贴，也显得我们幽冥又多看重他们。对外人而言，亦能看出我们幽冥是个言而有信之人，于日后与各族商量事情亦容易不少。小乐又能会一会他的未来夫君，说不定还来个一见钟情呢。长乐看君父陷入思考之中，便心里有个谱，果然还是需要娘亲出马才行。两母女直勾勾的看向他。 丝毫不掩他们期待之情，白明浩哥最终还是败在两母女手上。他挥挥手，罢了罢了，就听阿兰你。长乐顿时高兴的像个孩子，在父母的脸颊各亲啄一口，谢谢君父母神。小乐这就回去准备。雨罢，长乐生怕君父反悔似的，一溜烟就窜走。白明浩哥凝视自己俏女儿，一溜烟离开，心里不知该喜还是该忧。 喜是他还是自己心肝宝贝，仍是那么小孩子。忧的是他前去的路上，不知他会遇到何事，只怕是应了那个传言。他掌声一叹，望春河神紧握自己夫君的手掌，同时目送自己女儿离开。他又何尝不懂？只要想到长乐诞生那晚，他的心就隐隐作痛。只是这女儿长大了，作为过来人的自己，也明白女大不中留的道理。今日阻得了她一次。 他又能阻止到何时？只怕他们过分的阻止会适得其反，让小乐逃得更远。毕竟上一次小乐就瞒住他们二人，偷偷去九重天关里。两兄妹以为自己藏着，作为父母就不晓得，他们哪里会不知晓？不过有过上次的经验，他无法不放手，让小乐去东极山送帖子，希望这一次出游能减少他逃离幽冥的心。当然，此时此刻。 获得一次外游机会的长乐，只懂沉醉这份自由之中，却做梦也看不透父母的苦心。与君父他们道别，已逾半天，准备好行装后，没多久就听见菲儿远远传来的声音，来了来了。长乐闻听，赶紧走去门边，只见菲儿挥着手中从君父手里接过来的手令，殿下你看。 自从长乐归来，与他们道起这事，他跟星洛都替长乐高兴。如今得到手令，更有实感。长乐接过菲儿手里的墨黑卷轴，上面印着一枚红莲，是君父的印章，一旦盖上，没有指定的相关人士，一盖到看不得。云儿从袖间取出那尊刚从福星那里取来的药瓶，殿下，这是明后交代的补药，要小的看你吃下去才行。 长乐当然没有不记得这补药，他赶快接过来，一口吃下，口中苦涩，他早已习惯。然，鱼儿又再从袖间取出一颗丹药，殿下，这是明后给你的解药，是能解除你身上的禁制。 长乐看着鱼儿手中的那颗平平无奇的乌黑丹药，外面看似与普通丹药无疑，他却还能感受到从丹药里散发出浓浓的母神的神术。这是一颗由神术而凝成的丹药，非一般寻常药物。他把这颗棕色丹药吞下去，霎时间，一股透心凉的清凉从灵台涌现，整个人像是一条紧绷的绳子，忽然松了的感觉。 长乐知晓身上的禁制没有了，这是他有生以来第一次享受自由的感觉。他脸上挂满笑意，手掌一转，掌心一收，眨眼间手令从掌心消失，存于他虚空之中。准备妥当，该起行了。身为飞儿的护卫，当然能陪同。至于鱼儿，则留守陶乐殿，方便给他们传递消息。拥有君父的手令，再加以一道传送符，一个眨眼。 两人就来到位于东海之外大荒之中，与幽冥境界相同，同是处于灰色地带，与人间相邻。作为麒麟一脉隐世的地方，东极山，此处竟有日月同辉之象，此乃于六合之处，皆为奇景。莫说凡人，就连身为神仙的他们而言，这也是称奇的景色。这奇景在书籍中记载，六合之内，只有数处可见。 可想而知，这景况有多难得。传闻拥有此奇景，皆因此的拥有极端的气息，由至刚至阴而形成，是真与否，却无从稽考。不过除却奇景外，东极山还有名产，那便是上等的琼浆玉液，就连西王母都用它来培养自己的蟠桃，更莫说凡夫俗子会为这琼浆玉液慕名而来。有名产，自然也少不得含有动物。 那便是只能在这存活的蝶岩，蝶岩全身通透，浑身散出紫色荧光，十分美丽。可是世间万物越美丽就越危险，若是不小心碰到蝶岩，则会被它灼伤。正有人被它所伤而废了一只手，可见蝶岩的危险。他们二人在山上简单度过一个夜晚，再走个几里路，就来到东极山的赤岩城。赤岩城是东极山唯一的城池。